Здравия, друзья! С вами Денис Залевский. И э, внимание всем, кто э, так или иначе запутался э, в переводах, да, и в, с регистрацией в Эльдорадо, и <clears throat> с э, вступлением. <clears throat> Значит, э, рассказываю. <clears throat> вот ваш адрес кошелька. Э, он написан у вас вот в личном кабинете, когда вы прошли по ссылке и зарегистрировались. Завели адрес кошелька. Э, на этот адрес будут приходить вам все проценты, все бонусы, э, заработанные в клубе Эльдорадо. Далее идет ваша реферальная ссылка. Под ней мы видим красными буквами надпись «Используйте адрес ниже для всех пожертвований. Пополняйте с любого адреса. Награда придет на адрес, который вы указали в системе. Вот этот. <clears throat> Соответственно, чтобы начать участвовать в системе, вам необходимо пополнить вот этот ваш адрес, э, адрес для э, участия в системе. <clears throat> Не важно с какого кошелька. То есть с любого кошелька пополняете вот этот вот адрес, если вы хотите э, участвовать в системе. <clears throat> Это я показываю свой адрес. То есть у каждого из вас он индивидуальный. <clears throat> Далее мы видим, э, что показывает, сколько пожертвований я сделал. То есть вот 0.1 биткоин. Доступно к выводу 0.07. То есть э, могу сразу не дожидаясь никакого результата, снять 70%, а 30% останутся работать в системе. Э, далее, <clears throat> выведи на 0 и выигрыш будет 0.11. То есть 10% плюс к 0.1. Э, я вот зашел на 12 круг, он еще наполняется. Так, далее мы видим выставлены галочки. Э, они обозначают, что я реинвестирую бонусы, <clears throat> э, которые приходят. То есть <clears throat> сейчас покажу далее. А, награда, то есть вот имеется в виду 10%, которые вы получаете за круг. То есть свои 100% вклада плюс 10%, которые вы получили за круг. То есть эта галочка ставится. <clears throat> в том случае, если а, я вот положил да, 0.1 биткоин, и 10%, а, которые на него начислятся, то есть 0,11 станет, я э, выводить не собираюсь, то есть я их вкладываю дальше а, в систему. Поэтому у меня стоит тут галочка. И тут стоят у нас галочки, чтобы получать возврат 70% и возврат 90% а, в случае рестарта. <clears throat> не возврат, то есть если происходит рестарт из-за недостатка вливаний да, в систему, то а, если вы находитесь значит, э, в последнем круге, то есть, например, 15 круг, ну, предположим, да, образно, а, происходит рестарт, вы в 15 круг зашли, то вы а, сразу возвращаете 90% э, у вас э, в первый круг начисляется. То есть <clears throat> все, кто не получили выплаты Э, в своем круге из-за рестарта, они получают 90% от суммы вклада и реинвестируют их в первый круг нового цикла системы. Э, таким образом сразу же от, э, возвращают то, что у них ушло. <clears throat> И возврат 70%. То есть такое тоже предусмотрено. Это для тех, кто был в предыдущем круге, то есть в предпоследнем круге. <clears throat> Далее. Э, насчет бонусов. То есть, э, что вот э, инвестируем бонусы. Бонусы видим, что приходят в соответствии с реферальной системой клуба. Это 3% за каждого вашего реферала. Ну вот, соответственно, мы видим бонусы. 001, 001, 0003, 0006 там и так далее. <clears throat> Итак, друзья, э, благодарю вас за внимание. Смотрите внимательно инструкции <clears throat> и не торопитесь с нажатием кнопок. А далее еще хочу показать, что в э, кошельке Electrum, если вы Э, участвуете с него, то э, когда отправляете биткоин на, э, на адрес системы для участия, вот здесь вот отправка, указываете здесь адрес ваш, который у вас тут написан, адрес системы, и вводите сумму, либо если отправляете все, то ставите максимально, нажимаете и комиссию делаете максимально, потому что э, вот этот ползунок, чем Э, больше вы его сделаете, тем быстрее пройдет транзакция. Ну, соответственно, на комиссии вы потеряете намного меньше, если, то есть вы потерять можете намного больше, если вы просто а, долго будет идти транзакция, и вы не успеете, например, войти в какой-то круг до его закрытия. <clears throat> ну, это просто рекомендация. Э, Все, благодарю всех за внимание. До новых встреч.